I'm dull, but all the kingdoms are je Always when they have ali noj mi je vodka Brzeli su onda se, svako nam je orda Noća sam rockstar, nemoj da me fotkaš Radim danom dobar, ali kingdoms sam stoka Od vode je boca, ali njoj mi je vodka Brzeli su onda se, svako nam je orda Noća sam rockstar, nemoj da me fotkaš Prive tvoju slova, svaki dan sam moji korišen Imam samo jedan Prikad pola tvoje svaka noć je Ne Spavam po pet dana, Jedemo bez zesla Ja sebi bez Plavam sve je ko u pesmama Ne pričam o znam možda pričam pesma Ja mala Sad da vika to sam ne Tvoja malo ja nikad se ne pretvaram Svoje sam se stvaram e. Radim danom dobar, ali vikendom sam stoka Od vode je pozdrav, ono mi je vod su onda se svako nam je ovdje Noća sva roze, nemoj da me fotkaš Radim danom kobar, ali vikendom sam stoka Od vode je boca, ali u njoj mi je voda Uzeli su onda se svako nam je ovdje Noća sva